नमस्कार दोस्तों यूनिशो फेरीफेरल्स इन देवी का इंडस्ट्रीज़ आज आपके सामने लेकर आए हैं हमारा नया प्रोडक्शन पीनट बटर मशीन और उसका पूरा सेट एक छोटी इंडस्ट्री चालू करनी है तो उसके लिए एक बढ़िया सा ऑप्शन कि ये पूरा सेट छोटे तौर पे मिनी सेमी ऑटोमेटिक मोड पे आप चला सकते हैं छोटे तौर पे ये है उसका डिकोडिकेटर जो मूंगफली का दाना है वो अलग करने के लिए काम लग सकता है इस मशीन में मूंगफली का दाना 200 जी पर आवर की कैपेसिटी से ये मशीन वो दाना निकाल सकता है ये मशीन में दाना निकलने के बाद में ये जो मशीन है ये रोस्टर मशीन है रोस्टिंग मशीन ये मशीन में दाना है वो पूरा रोस्ट होगा इसमें पूरा रेत अंदर भर के फिर नीचे यहाँ पे हमने ये बर्नर दिया है ठीक है ये आप देख सकते हैं पूरा बर्नर के तो अंदर बर्नर से पूरा जो मशीन है ये चैम्बर है वो हीट होगा और अंदर का रेट है वो हीट होगा सेंड है वो हीट होगा और उसके साथ में जो दाना है वो भी हीट करेगा ठीक है तो इस मशीन में रोस्टिंग होने के बाद में मशीन से निकला हुआ आउटपुट ये पूरा टिल्टिंग मॉडल है मॉडल है ज़रा टिल्ट कीजिए इसको हाँ तो पूरा मशीन है वो टिल्ट हो जाता है चेम्बर है वो एक साइड में टिल्ट हो जाता है पूरा कंप्लीट मटेरियल वो साइड में निकल जाता है तो इस मशीन में से रोस्ट होने के बाद में जो दाना है उसको ये वापस ये डी सेलिंग मशीन में डालना पड़ता है कि जिसमें जो दाना है उसका जो ऊपर का छिलका है रेड कलर का वो पूरा निकल जाता है रेड कलर का छिलका निकलने के बाद में दोस्तों ये देख रहे हैं हमारा ये पीनट बटर मशीन जो एकदम फाइन सीधा ही पैक करने के लायक पीनट है का बटर है वो इसमें हम देख रहे हैं एकदम फाइन ग्राइंडिंग के साथ में एकदम बढ़िया क्वालिटी इसमें हम निकल पाते हैं दो एचपी के दो मोटर लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं एकदम फाइन क्वालिटी और पीनट बटर है यहाँ पे रहे यहाँ पे ऊपर का जो ऊपर है ऊपर का जो ग्राइंडर उसमें से थोड़ा खुदरा मटेरियल निकलेगा और उसके बाद में सेकंड ग्राइंडिंग में एकदम फाइन मटेरियल कि जो हम सीधा ही पैक करने के लायक उसको दूसरा कुछ फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर टेस्टिंग के लिए दूसरा कुछ जो भी एडिशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ओके थैंक यू दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए हमें nine two five three eight nine zero seven zero Unisoft and का इंडस्ट्रीज थैंक यू दोस्तों